ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ልስልስ ያለ ምርጥ የዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለእርሾ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃ ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ቫኒላውን ካልፈለጋችሁት መተውም ይቻላል፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾና አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይት አድርግና እያማሰልኩ ስኳሩንና ጨውን አማሟለሁ አዋጅ ጨርሻለሁ። ሸፍኜ ለአምስት ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። አራት ኩባያ የፉርኖ ዱቄት እየነፋው ወደ ማቦካበት እቃ ውስጥ አስገባለሁ። እርሾ ኩፍ ብሎልኛል። ዱቄቱ ሊያደርግና አቦከዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ መህል ዘይት አስገባና ስፒዱን ከፍ አድርጌ አቦከዋለሁ። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪል ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ሸፍኝ ያስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ዳቦ ውስጥ የማደርገው ማጣፈጫ አዘጋጃለሁ። ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አስገባና አቀላቀላቸዋለሁ። አራት የሾርባ ማንኪያ ዘቢብ አስገባና አንድ ላይ አቀላቅዬ ያዘጋጃቸዋለሁ የምጋገርበት እቃ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬ ነፋበታለሁ። ሊጡን ወደማስተካከልበት ማት ላይ አደርግና አራት ቦታ እቆራርጠዋለሁ። አራት ቦታ የቆራረጥኩት ሊጥ ደግሞ አድቦል ብዬ አስቀምጣቸዋለሁ። ከዛ አንድ ባንድ እየዳመጥኩ ሁለት ቦታ እየቆረጥኩና ቅርጽ እየሰጠው ያዘጋጃቸዋለሁ። በዚህ መልኩ ሊጦቹን እየሰነጠኩ ካስተካከልኩ በኋላ ካዘጋጀሁት የዘቢብ እና የቀረፋ ውህድ አንድ ሾርባ ማንኪያ እያደረግኩ በዚህ መልኩ ሶስት ማዕዘን እያጣጠፍኩ አዘጋጃቸዋለሁ። በዚህ መልኩ ሊጦቹን ጠቅልዬ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገርበት እቃ ውስጥ አስገባቸዋለሁ። ዳቦን ከመጋገራችን በፊት ትንሽ ኩፍ እስኪልልን ድረስ ለ20 ወይም ለ30 ደቂቃ የሚያህል አሁንም ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። የኔ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። እቃው ሙሉ ታድርጎ ኩፍ ብሏል። ኦቨን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሞቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው እመለሳለሁ። ዳቦ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከላይ ድርቅ እንዳይልብኝ የወይራ ዘይት ቀባዋለሁ። በጣም ቆንጆና ልዩ የሆነ የዳቦ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት፣ ልጆችም ይወዱታል። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።